大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天我们来到一百三十二讲神要。 对你说什么，怒气冲天，好可怕哦！石头重，沙土沉，愚妄人的脑怒比这两样更重。石头重，沙土沉，愚妄人的脑怒比这两样更重。啊，这个。 的比喻是要讲什么呢？那我想，那中心就是要讲恼怒。随着我们的手机啊的普遍化，基本上可以说了，人人都有一部手机了。啊，个手机当然功能是非常非常的多，哎呀，真的是非常的厉害。所以有了一部手机，什么？ 太太厉害了。但是呢，最多人使用的又最突出的啊，应该这样讲，就是它的这个呃资讯，好，资讯是即时化啊，就是很快有了，就快，很快的就收到，哦，然后普遍化，因为很多人可以转发转发，所以。 我们每一天都可以收到很多资讯，所以对于恼怒的事情啊，其实，那你每一天也可能不是每一天呢。不过我想，平均两三天，或许说至少，哎呀，在一个星期里面，你都可能会收到哦，至少一个视频有关啊及时的新闻，或者是一些啊人拍的。 真的真实事件啊，新闻报纸还没有登，它已经出现了啊！你会看到有人吵架啦，有人生气啦，有人在当中彼此的攻击打架啊！当然，啊，危险的就是一些喊打喊杀的事情哦。 都可能你会看到这些视频，但是这些事件其实你围绕起来这么多，其实它重要的是什么？其实很多时候就是人的这个怒气冲天呐，啊，这个怒气冲天，人就不能控制它啊，所以就变成爆发力很强，那当然就带出了这个危害。 也很大哦，所以这个是我们都常常都会接触得到的哦。当然这些是好像是看别人视频嘛，啊哦，你会觉得是不是呃看了紧张害怕？嗯，其实说实在的，假如你注意一下，在你的生活当中，啊，你都会发觉到有一些人哦，或者是我们自己啦，就是属于这样的一个呃怒气冲天的人。 哦，动不动我们就是生气，哦，对不对？一点事情啊，我们就会有事，我们就生气，啊，大事你也生气，啊，小事啊你也要生气，啊，有些时候你没有事啊，你也会找来生气，这个也是莫名其妙的气，啊，不过现实好像我们就是属于一个生气的环境。 啊，但二十年前呢，啊，对年轻人可能就没有印象，啊，年纪比较大的哦，可能就有这样的印象，啊，那就是我们所谓的福建话叫做憋气，啊，什么是憋气呢？啊，那憋气就是说你就好像啊被一个压气锅压在里面，啊，那个气就憋在里面，所以那个气是很可怕的，打开的时候就。 这个就是说，就是生气啊！这说明当时的时代，哦，就是很多很多的生气的事情。但是现在呢，随着啊我们的生活环境有许许多多的这个压力，还有加上我们人所谓的有人权呐，啊，有人权啊，啊，然后我们就更容易的让自己的啊气哦，就是这样去发。 出来啊！所以生气的事情就很多很多了。那到底这个经文今天所说的石头重、沙土沉，愚妄人的脑路比这两样更重？哎，到底他这个比喻是形容些什么呢？到底他重点要讲什么？那他基本上是要表达。 就是说，在过去的那种情况之下，做要建一些城呐，建一些建筑物啊，免不了，那它当然是要用石头咯，啊，用沙土咯。特别是在过去的环境，那个石头，你会发觉到有些建筑物，他们建呃城的时候，那个建筑的石头是很大很大的。其实说实在，人道 <laughs> 理上是搬不走的哦，搬不走的。 啊，沙土沉，所以在这样的一个情况之下，石头重，沙土沉，啊，两个两个表达加起来就是什么重跟沉，啊，按今天来说叫做啊，相反来说就是沉重啊，大家也明白就是沉重。所以石头重，沙土沉，啊，这两个东西是重吗？这其实很重，对不对？啊，过去的建筑物你去建的时候。 它就是一个，呃，很辛苦、很沉重的事。但是他说，愚妄人的恼怒比这两样更重。哎呀，你感受得得到吗？感受得到那个恼怒？你生气，你的怒气所带来的那个的呃危险性啊，严重性。 这是经文所要跟我们表达的哦。当然，今天我们会不会是石头重、沙土沉呢？按按照今天的建筑物来说哦，可它还是一样用沙土，一样用石头。不过，因为我们有工具，我们又有知识，我们有机械，我们有科技，所以我们都进步，都可以去做得到了哦。 但是在当时的时代，你要建城的时候，建一些建筑物的时候，其实你真的知道那个石头是重，沙土是沉的，哦，特别是建在这个呃城，呃城要建在山上的时候，哇，那个真的是很吃力、很辛苦的。但是这样辛苦啊的表达，更重要的是什么？ 愚妄人的恼怒比这些更为重。哎呀，这个形容哦，真的是给我们要多加注意，人的怒气、人的情绪的的控制、自律非常的严重，因为它是非常的可怕。那我们就。 说说我们自己，你每一天看报纸，报纸很多时候就是告诉你一些重要的事情嘛。那你看报纸啦，你看官司，你看到一些呃吵架、冲突、伤人的事，甚至是杀人的事情，其实围绕到一起到来，你都会发觉的，就是一个什么导火线，就是怒气咯。 甚至你看的时候，你都会觉得，哎，有没有这个必要啊？驾车发生意外，就好好谈就好了啊，你会这样认为的。哦，连呃这个呃官司，哎呀，这个是大家都是自己人家了呢，何必呃家丑不可外扬？为什么要搞到哦这样的怒气要要发到去法庭？ 啊，你会觉得，哎呀，这个谈情说爱啊，失恋就算了啦。为什么失恋的时候过后还要去找人算账，还要去伤害别人，甚至是杀害别人，引来自己，还要去面对这么大的问题啊？那你看这些问题，报纸报道说，你都会觉得，哎呀，没有这个必要去生这种气。其实说实在的，当事人哦，他之前没有发生这些事情，他也觉得没有必要。 但是问题是，当他大到那个阶段的时候，他的怒气冲天，他就失控，他就爆发，所以事情就这样的演变发生出来了。所以，怒气的事情是非常的啊，要小心。人很多时候在当中是真的是会失控。 难以拔灭的种子。当然在一些的这个辅导或者心理学一些知识上，又给这个怒气、生气啊找了找来了一些的呃呃理由、原因啊，就说哎呀，为什么人会容易生气啊？这个为什么这个人常常生气、生气的人啊？有时候是哎呀，他是原生家庭所造成的。 有说哎呀，因为是别人惹他生气嘛，所以他生气喝你哦。啊，有说哎呀，因为是生理因素嘛，啊，肝火太盛了，所以就变成火气爆炸啊，这些啊等等的这个因素啊。但是啊，弟兄姐妹们，我想或许这些都可能是有一些的间接的一些的因素啊，间接的因素。 可能是，呃，可以啊，呃，被接纳的一点点的因素，但是这一点点的因素不是可以啊来给我们一个理由、借口去生气的。当然，另一方面就是，呃，基督徒即时就会想到说，哎呀，这个有，呃，圣经不是说我们啊，含怒不要到怒。 日落了，哎呀，就这个基督徒啊，就找了这个经文。当然，呃，有一些也引用这个经文啊，啊，生了气不要大到啊，日日落就可以了，就变成给自己一个理由、原因啊、借口啊。其实都是表明什么？其实呢，经文不是许可你，经文只是因为你失控了，失控。 当中是要约束你，哈，但是说回来，最终不管啊提出什么原因人生气，最终从心理学的一个角度要告诉大家，是我们人都会有一个叫做自我防御机制啊，也叫做自我防卫啊，也就是说人很自然的有一个自我这个。 硬啊，就比如说，比如说我的手一举起来，这样要打你，你就立刻会用你的手挡着我或者闪着我。这个是一个生理上的自我防卫啊的一个呃呃方法啊。然后呢，在心理学的这个角度，自我防御呢，其实就是说。 我们人呢，啊，就会有，只要我们会遇上一些事情，啊，这些事情是不按照我的意思，我的目标，我的意思，我认为，我觉得，我应该啊，只要这些事情是不如我意，啊，不如我意，啊，我又何能？ 去处理它，去改变它，所以这样下去讲也不是，啊啊，改变他也不愿意，所以当不合我意的事情，我又无能改变，那最终要怎么样呢？最终我就用生气成为一种发泄工具。 也成为一种生气，成为一种威胁，使到别人怕，使到别人去改变，使到别人去逃避，使到别人去闪我。所以最终呢，就是什么？是你的自尊受到伤害，你的自我啊的骄傲不能接受。 别人抗拒，啊，别人反驳，啊，所以最终呢，是什么？你的生气的原因，最终是不如我意的事情，你又没有能力、无能的去改变，你就用生气来表示，来去改变，来去威胁别人。 所以最终，生气的人是表明你是无能自控情绪的人。我们基督徒不要做一个情绪失控、生气的人。我们一起祷告：天赋上帝，我们都是你所创造。 但是我们的原罪里面就是有一个骄傲的本罪，呃，骄傲的这个原罪，而在当中呢，我们来到我们的骄傲，面对一些不如我意，我们自己又没有办法去改变的时候，我们很多时候就借着生气来在当中来去威胁，来去想改变事实。 所以祈求主帮助这我，我们应该学习怎么样的使在情绪上能够自我成熟的去自律、去约束，而在当中呢，靠着主你给予我们的聪明智慧，能够在当中呢很好的去处理人事的问题，帮助着我们，因为我们就是你的见证。 人们祈求主施恩，圣灵充满着我们。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。嗯，请为马太牧场来祷告。 你们能够多提问一些圣经信仰的问题，哎呀，假如我真的是能够收集足够啊，我真是想做这个一个问题栏，然后去解答问题。可是我都没有听到你们提出啊，所以希望啊能够你们有信仰问题呀啊，圣经问题可以提出，啊，我收集了。因为假如只有一两个人提出，哎呀，我写的做一两个节目就停了。 所呃、再见啦！啊，欢迎大家来。